noite. Eu não. O milionário Lima já está na sua tele, tele, televisão. Muito boa noite a todos os que nos acompanham. Boa noite. O mundo inteiro de olhos postos em nós. E nós, o mundo inteiro, nesta, nesta grande loucura uh, que tem sido o um milionário, o mundo inteiro conquistava o mundo inteiro. Temos tido o mundo inteiro ao longo deste tempo todo, todos eles, quanto nada mais errado. Tirem o cavalinho da.